Welcome to our channel guys और मैं आज का ब्लॉग जो शूट करने वाला हूँ वो ब्लॉग है स्विमिंग पूल का ब्लॉग कि हम जो सभी अपने आ, मेरे साथ के जो सभी दोस्त हैं उन्होंने एक प्लान बनाया है स्विमिंग पूल में नहाने का तो अभी मैं वहीं जा रहा हूँ और मैं आपको आगे का पूरा ब्लॉग दिखाता हूँ और मेरे साथ जो हैं उनसे भी आपको मिलाता हूँ तो गैस वीडियो को जो है एंड तक वॉच करें और लाइक करें शेयर करें चैनल को सो चलिए गैस चलते हैं मैं जो है पहुंच चुका हूं स्विमिंग पूल पर और आपको मिला देता हूं कौन कौन मेरे साथ हैं ये स्विमिंग पूल जो है हमारे ही एक मा, मास्टर साहब हैं उन्होंने बनाया है मिलाता हूँ ये हैं हरिओम इनको आप जानते हैं कई ब्लॉग्स में ये आए हैं हाई कर दो कैमरे में और आगे के बंदों से मिला देता हूँ आपको और इनको तो आप जानती हैं जतिन हाँ। जो कि पिछले वाले ब्लॉग में आपको मिले थे वो हाँ। हैं राहुल और ये हैं जीतू कई वीडियोस में मिले हैं तो चलिए देखते हैं क्या मौज मस्ती करते हैं यहाँ पे चलिए और जिस वीडियो को आप देख रहे हैं रवि रवि आपको जो उसमें दिखाए थे रवि भाई मैंने नाम भी बोला था वही शूट कर रहे हैं दोनों का कौन ज़्यादा पानी में रहेगा चलो one two three start go देखते हैं कौन ज़्यादा देर तक रह पाता है पानी के अंदर और अभी जो है 18 सेकंड हो चुकी हैं 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 तीस सेकंड तक आप पानी के अंदर रह चुके हैं तो हरिओं में आके सो so, राहुल सब कुछ अच्छा है हाँ अच्छा है तो चलिए बढ़िया बढ़िया ये हैं जीतू और जीतू नाच के एकदम रेडी हो चुके हैं और अभी जाना है घर तो जीतू चलते हैं घर सभी लोग चलिए गाइस और घर से फ़ोन आ चुका है इसलिए चलते हैं घर ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं